διαβάσουν ένα κείμενο, ο λόγο σε αυτού να του ακούσουμε, αφού πρώτα σα πω βεβαίω ότι η τηλεόραση Γράντα δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα ακουστούν. Το κείμενο αυτό γράφτηκε από ένα αγωνιζόμενο κοινωνικό κομμάτι που δεν θεωρεί ότι είναι αποτελεί αρχή και τέλο αυτού του κινήματο. Ζούμε το τέλο των κοινωνικών παροχών. Πλέον όποιο δεν πληρώνει, δεν έχει ρεύμα, νερό, τροφή, θέρμανση, υγεία ή εκπαίδευση. Σαν καλό κτηνοτρόφο, το καθεστώ ξέρει πότε πρέπει να ταΐσει τα ζώα του και πότε όχι. Η εποχή των παχιών αγελάδων τελείωσε. Κανεί δεν μα χάρισε τίποτα και δεν πρέπει να χαρίσουμε τίποτα σε κανέναν. Να μην πληρώσουμε τίποτα. Να πάρουμε πίσω όσα μα κλέβουν. Να κάνουμε επανασυνδέσει ρεύματο και νερού και να σπάσουμε τα εκδοτήρια των εισιτηρίων στα νοσοκομεία. Δεν είμαστε ζώα να μα ταΐζουν όποτε θέλουν και άμα δεν θέλουν να μα αφήνουν να πεθάνουμε. Να καταλάβουμε τι εφορίε. Να οργανωθούμε αναγειτονιά, περιοχή ή πολυκατοικία και να περιφρουρήσουμε την ανυπακοή μα. Να δημιουργήσουμε κοινωνικά ιατρία, λαϊκά συσίτια και αγροτικές κολεκτίβες. Να οργανώσουμε την επιβίωσή μας. Όπως κάθε παραμύθι, το παρεμύθι της εθνικής ενότητας έχει καλούς και κακούς. Οι καλοί είναι οι Έλληνες, πλούσιοι και φτωχοί, αφεντικά και δούλοι μαζί. Και οι κακοί είναι οι ξένοι, οι λαθρέοι, οι άλλοι που μας παίρνουν τις δουλειέ, γεμίζουν τα νοσοκομεία και τα σχολεία και κλέμουν για να φάνε. Το καθεστώ διαιρεί για να βασιλεύσει και οι προλετάριοι πρέπει να αλληλοσφάζονται για τρύπιε σημαίε και εθνικά ιδεώδη. Αν δεν καταλάβουμε ποιο πραγματικά μα κλέβει τη ζωή, αν δεν δούμε αυτόν τον πραγματικό εχθρό και δεν το χτυπήσουμε, είμαστε καταδικασμένοι να πολεμάμε μόνοι μα σε μια τεράστια αρένα για να χειροκροτάνε τα αφεντικά. Να προτάξουμε την αλληλεγγύη, ανεξάρτητα από φυλέ, θρησκείε και χρώματα, και να επιτεθούμε στου πραγματικού μα εχθρού. Μπάτσι πεζή και μηχανοκίνητοι, άβρε, δακρυγόνα, απαγορεύσει συναθρήσεων και πολιτικοί κρατούμενοι αποτελούν το νέο δόγμα διατήρηση τη τάξη. Η ευρεία κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση που έχει ξαπλωθεί παντού, οι κομματάρχε, δημοσιογράφοι, εργατοπατέρε και διανοούμενοι που έχουν επιστρατευτεί για τη σωτηρία τη πατρίδα, φανερώνουν ότι για το καθεστώ ο εχθρό δεν είναι άλλο από την ίδια την αγωνιζόμενη κοινωνία. Να διεκδικήσουμε την ελευθερία μα, να φτιάξουμε ομάδες αυτοάμενας απέναντι στα ένστολα και μη, γουρούνια και τους αφέντες τους. Να σπάσουμε τις τηλεοράσεις και να πάρουμε στα χέρια μας την πληροφόρηση. Να δημιουργήσουμε αιστείες αντίστασης παντού. Να αγωνιστούμε και να πολεμήσουμε. Δεκαετίες ολόκληρες αμυντικών αγώνων, μιζέριας και κλάψας είναι αρκετές. Το σκηνικό ήταν και είναι πολύ καλά στημένο. Συνδικάτα με σκοπό την εκτόνωση τη οργή και κομματίδια που ονειρεύονται την εξουσία έχουν αναλάβει να ορίσουν τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να αγωνιζόμαστε. Το αδιέξοδο των αμυντικών αγώνων είναι πλέον προφανέ εξ αρχή. Έτσι κι αλλιώ το καθεστώ ότι μα έδινε μα το ξανά παίρνει πίσω σαν κατανάλωση. Μέσα από αυτό το βόθρο τον τελευταίο καιρό έχουν ξεπηδήσει διάφορε κινήσει με μοναδικό του σκοπό να συμβάλλουν στην εκτόνωση και να οδηγήσουν τον κόσμο στι εκλογέ. Οι αγωνιζόμενοι άνθρωποι και αυτοί που θέλουν να αγωνιστούν οφείλουν να του αναγνωρίσουν και να του απομονώσουν. Να οργανωθούμε σε χώρου δουλειά, σε σχολεία και πανεπιστήμια να σπάσουμε τα δεσμά τη εργατική ιεραρχία και γραφειοκρατίας. να μπλοκάρουμε την οικονομία, να οργανώσουμε γενική απεργία διαρκείας. να σταματήσουμε να ονειρευόμαστε το σάπιο παρελθόν και να αρχίσουμε να χτίζουμε το μέλλον. Ελευθερία, ισότητα, αξιοπρέπεια. Μαθητές, φοιτητέ, εργαζόμενοι, άνεργοι. Αύριο όλοι στην απεργία και στην πορεία στις 10 στην πλατεία Ελευθερίας. Εξέγερση δεν είναι Grazie.